Bueno, a mí siempre me, preguntan mucho que, que cómo hice ese tránsito entre la ciencia política, la antropología, las humanidades a trabajar con, trabajar con perros. La, respuesta siempre es eh, por la conexión, por encontrar otras formas de conectarse. Más allá del intelecto, más allá de la palabra, eh, la elocuencia en el silencio es, es vital en la relación con los, con los animales y con los, con los perros en general, con la naturaleza. Eh, y pues quitar un poco el culto a la razón y explorar otras formas de comunicarse, otras formas de relacionarse que nos enseñan los, los perros en general, la naturaleza. Y hay una cosa que me llama mucho la atención es que los perros no se dejan engañar. Si uno no está coherente, si sus palabras, su pensamiento, su corporalidad y su gestualidad no son coherentes, el perro no entiende. Yo, mi primer perro se llamaba Jonás perro negro, divino, flaco, sagaz, muy amoroso, pero loco, loco, loco. Un perro muy loco, muy rebelde, muy difícil de manejar. Eh, y Jonás me enseñó, pues me dio grandes enseñanzas. Yo eh, aplicaba todo lo que me decían, nunca nada funcionó. usaba mucho el corazón de la manzana, pero más perseguir motos y flotas. Lo hacía con, con una habilidad impresionante. Y en esos momentos, cuando yo lo veía que perseguía, arrancaba a perseguir, las personas me decían, hey, pero controla su perro. Lo único que yo podía era guardar silencio, respirar, dejar.